Porfirio Barba Jacobo Parábola del retorno Señora, buenos días. Señor, muy buenos días. Decidme, ¿es esta granja la que fue de Recar? No estuvo recatada bajo frondas umbrías, no tuvo un naranjero y un sauce y un palmar el viejo huertecillo de perfumadas grutas, donde íbamos, donde iban los niños a jugar. No tiene ahora nidos y pájaros y frutas. Señora, ¿y quien recoge los gajos del pomar? Decidme, ha mucho tiempo que se arruinó el molino y que perdió sus muros, su acequia, su pajar. Las hierbas ya crecidas ocultan el camino. ¿De quién son esas fábricas? ¿Quién hizo Puente Real? El agua de la acequia, brillante, fresca y pura, no pasa alegre y gárrula cantando su cantar. La acequia se ha borrado bajo la fronda oscura y el chorro, blanco y fúlgido, ni riela ni murmura. Señor, no os hace falta su música cordial. Dejadme entrar, señores. Por Dios, si os importuno, este precioso niño me puede acompañar. Dejáis que yo le bese sobre el cabello bruno que enmarca entre caireles su frente angelical. Recuerdo, hace 30 años estuvo aquí en mi cama. Hacia la izquierda estaban la cuna y el altar. Decidme, y por los techos aún fluye y se derrama de noche la armonía del agua en el pajar. Recuerdo, éramos cinco. Después, una mañana, un médico muy serio vino de la ciudad hizo cerrar la alcoba de Tonia y la ventana. Nosotros indagábamos con insistencia vana y nos hicieron alejar. Tornamos a la tarde cargados de racimos, de piñuelas, de uvas y gajos de arrayán. La granja estaba llena de arrullos y de mimos, y éramos seis había nacido Jaime ya. Señora, buenos días. Señor, muy buenos días. Y adiós. Sí, es esta granja la que fue de Ricard. Y este es el viejo huerto de avenidas umbrías que tuvo un sauce, un roble, suribíos y pomar y un pobre jardincillo de tréboles y acacias. Señor, muy buenos días. Señora, muchas gracias.